ዛሬ ነው ቀኑ የኛማ ሙሽራ ደስታን የሚያይበት በትዳር ሊኮራ አቤት ዩት እስኪ ደስ ሲልበት ሙሽራውን ይዞ ይኸው አብሯት ሙሽራውን ይዞ ይኸው አብሯት ፍቅር ይስፈንበት በነሱ ህይወት ጥላቻ እንዳይኖር ፍቅርን በልቶት ምቀኛ ሚራቅ ከነሱ ህይወት ፍቅር ብቻ ይሁን